ارزم به حضورتون خب الان در حال حاضر ما 200 پرسنل داریم ولی شاید بالغ بر من 2000 تا پرسنل توی این چند سالی که تو این حوزه فعالیت داشتیم تو صنعت چوب تا حالا داشتن و رفتن بعضیاشون کار جدیدی رو شروع کردن کارگاه داشتن و خیلی هاشون هم هنوزم با ما ارتباط دارن و با ما کار میکنن یکی از شاخص های مهمی که آقای آبدی داره اینه که ایشون خیلی تمایل داره برای پیشرفت یعنی یکی از چیزهایی که برای یه هد مجموعه به عنوان کارفرما خیلی مهمه اینه که پرسنلی رو جذب کنه که امروزشون با دیروزشون متفاوت باشه و همیشه در روش تعالی حرکت کنن آیا آبدی خوشبختانه این مسیر رو تو روش تعالی همیشه حرکت کرد محمد نه محمد به نظر من جز این نیروهایی که تو آیسنامو بالاخره اومدن رفتن و تا الان هم حضور دارن محمد جزء نفراتی بوده که واقعا تاثیرگذار بوده محمد جزء مدیران ارشدی بوده که واقعا تو قسمتی که مسئولیتی که داشته به نظر من به نحو احسن کارش انجام داده و پیش بردن